جنگه بکنم جنگ را افتاده با ملت نه میگم میگم جنگ دیگه با ملت نه چه دست خالی نمیان مردم با دست خالی دارن چون جنگه میگن مردم با دست خالی دارن میان شما شد جنگ رو انداختین من امنیت نمیخوام ملت همه امنیت دارن اگه شما بزنید ما میخوایم آزادی داشته باشیم آزادی آزادی نه بابا آزادی قلابیه آره آزادی واقعی میخوایم توی با ملت با دست خالی چنگه اونا با دست خالی میچنگه تو ملتی؟ تو خدا من خجالت میکشم اینو میگی به خدا باشیم فیلم میگیریم این خانومه چقدر داره تقلا میکنه دمش کرد باشه Shut up! هستیم ما همه با هم هستیم نترسید نترسید ما همه با هم هستیم در ایران است بیگانه در ایران بیگانه است بیگانه در ایران برگیر گریبانش زین خاک برونش کن این اصل تو این ایران این اسب و تو این میدان برگیر گریبانش زین خاک برونش کن این اصل و تو این ایران این اسب و تو این میدان تو سن آزادی سرکش